عورت کی ساری برائیاں معاف کر دینا مگر کردار کی گری ہوئی عورت کو کبھی معاف نہ کرنا ورنہ نسلوں کو حساب دینا پڑے گا بعض اوقات کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ خود کو ان کی زندگی سے نفی کر دیا جائے عشق صرف مرد کرتا ہے عورت صرف شادی کرتی ہے یا شادی کی غرض سے عشق کو اپنے اوپر طاری کر لیتی ہے اور اپنے اوپر کسی مرد کا بھوت سوار کر لیتی ہے عورت ظاہری چیزوں سے پیار کرتی ہے جبکہ عشق تو دل کی گہرائیوں میں ڈوب جانے کا نام ہے عورت ایک ایسی خوبرو چیز ہے جس کے لالچ میں مرد کوئی بھی فیل کر سکتا ہے حتیٰ کہ قتل بھی عشق کی کوئی چار دیواری نہیں ہوتی جبکہ عورت چار دیواری ڈھونڈتی ہے عشق کا افزائش نسل سے کوئی تعلق نہیں اس میں فنا ہے جبکہ عورت بقا ڈھونڈتی ہے عورت ایک چھت ڈھونڈتی ہے جبکہ عشق کی چھت آسمان ہے کوئی عورت بری نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی مرد برا ہوتا ہے اگر برائی ہے تو وہ ہماری سوچ میں ہوتی ہے میں نے محبت میں عورت سے بڑا بیوقوف نہیں دیکھا اکثر ایسے مرد کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہے جو خود اپنا بھی نہیں ہوتا اگر مرد اور عورت میں باہمی محبت نہ ہو تو شادی بھی ریپ کا ایک لیگل اجازت نامہ ہے جو مرد خود سے جڑی عورت کی عزت نہ کر سکے اسے مردوں کی فہرست میں رکھنا بھی جرم ہے